кыргызстан өзбекстан менен кызматташууну өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет деди садыр жапаров кыргызстан менен өзбекстан малдын асылдуугун өнүктүрүү багытында кызматташат өзбекстандын жараны болгон жыйырма беш этникалык кыргыз кыргызстандын жошторуна кабыл алуу үчүн сунушталды бишкекке жакынкы жерде жаңы байтик маунтишн резорт тоо лыжа курорту курулат чаткалда кышкы спорт түрлөрү боюнча мелдештер өттү кыргызстан бир тууган өзбекстан менен кызматташууну өнүктүрүүгө өзгөчө маани берет деп билдирди президент садыр жапаров өзбекстандын президенти шавкат мирзиеев менен болгон жолугушуунун жүрүшүндө кыргызстандын президенти өз сөзүндө бүгүнкү күндө өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу мамилелер жогорку стратегиялык деңгээлде экендигин кошумчалады белгилей кетсек өзбекстандын президенти шавкат мирзиеев учурда мамлекеттик сапар менен кыргызстанда жүрөт кыргызстан менен өзбекстан малдын асылдуулугун өнүктүрүү багытында кызматташат айыл чарба министрлигинен билдиришкендей малдын асылдуулугун өнүктүрүү максатын өзбекстандын мамлекеттик станциясы менен кыргызстандын элита республикалык малды жасалма уруктандыруу станциясы мал чарбага биотехнологияны жайылтуу иштери боюнча бирдиктүү иш алып баруу үчүн эки тараптуу меморандумга кол койду эки миң жыйырма биринчи жыйырма экинчи окуу жылында кыргызстандын жогорку окуу жайларында өзбекстандын отуз жети миңден ашуун жараны билим алган кыргызстандын президентинин эки миң үчүнчү жылдын жыйырма бешинчи номер жүз чет өлкөлөрдө жашаған мекендештерге билим берүү жана улуттук маданият маселелеринде колдоо көрсөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлығының алкагында өзбекстандын аймагында жашаған этностук кыргыздар үчүн жыл сайын кыргызстандын жогорку окуу жайларынан бюджеттик орундар бөлүнөт алсак эки миң жыйырма экинчи жылына карата ири сынактарынын жыйынтыгы боюнча өзбекстандын жараны болгон жыйырма беш этникалык кыргыз кыргызстандын жошторуна кабыл алуу үчүн сунушталган ушул жылы чүй областынын байтик айылында жаңы байтик Маунтишн резорт тоо лыжа курортунун курулушу башталат маалыматка ылайык бүгүнкү күндө курулушка жер тилкесин бөлүп берүү процесси жүрүп жатат андан кийин жергиликтүү жашоочулар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт долбоорлорду ишке ашырууга өзбекстандын ташкент обласында жайгашкан амирсой Маунтишн резорт тоо лыжа курортунун өкүлдөрү көмөктөшөт белгиленгендей кыргыз делегациясы күнү түнү иштөө мүмкүнчүлүгүн жеринде көрүү үчүн аталган курортко барып келишкен чаткал районунун ак таш айылында кышкы оюндар эки аталышындагы мекеме уюмдар арасындагы кышкы спорт түрлөрү боюнча мелдеш өткөрүлдү маалыматка ылайык оюндар райондук мамлекеттик администрация тарабынан уюштуруу беш жүзгө жакын жергиликтүү тургундар катышты жеңүүчүлөргө диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды иш чарага катышкан район акими алтынбек сенирбаев алыскы чаткал районунда кышкы туризмди өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү арбын экенин айтып бул багытта тийиштүү иш аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгын белгиледи демилгенин негизги максаты тургундардын ден соолугун чыңдоо жана спортко болгон кызыгуусун арттыруу болуп саналаарын кошумчалады